Bonjour, je viens vous présenter 5man. 5man, ce petit appareil donc, qui va nous permettre de synchroniser euh, les appareils MIDI, donc euh, séquenceurs divers, les stations de travail numériques, euh, et aussi les séquenceurs Korg, donc les Monotribe et la série Volca, avec les pédales Jamman de la série XT. Voilà. donc, on allume ce petit appareil qu'on va raccorder à la boîte à rythme Korg avec un petit jack mono. Ou stéréo d'ailleurs, ça n'aura pas d'importance. Alors regardez bien la LED sur le 5 man. Qu'est-ce qui va se passer dès qu'on va brancher le dès qu'on va brancher sur le Korg Regardez la LED. Hop, voilà. Et là on a pris le tempo qu'on avait sur le Korg. Maintenant, synchronisons donc la jamman avec le 5 man, avec un petit jack stéréo cette fois, très important. Hop, voilà, l'élève clignotent, indiquant que la jamman est synchronisée maintenant avec le 5 man et avec la boîte à rythme corne. C'est parfait. Là, pour l'instant pas de surprise, hein. j'ai fait tourner la, la Volga rien d'extraordinaire. Par contre maintenant on va enregistrer une boucle qui va se caler avec cette, rythmique. Euh, c'est pas ça d'ailleurs que je voulais en fait, c'est le 7. Voilà. C'est mieux, merci. Voilà. pas bassiste, c'est hein, faut que je fasse une petite démo quand même. là, chaque pulsation, en fait, le signal de synchro est transféré de la corde au 5 man, et du 5 man à la jaman, ce qui fait que du coup, les boucles, une fois, une que la boucle est enregistrée et calée proprement sur le temps, ça va plus bouger. Ça va plus bouger. C'est-à-dire qu'on peut arrêter, par exemple, la boîte à rythme, on n'écoute que la basse pendant un certain temps, et puis dès qu'on veut, on va pouvoir reprendre Voilà. Ou l'inverse d'ailleurs juste le rythme, et dès qu'on veut, on va reprendre. Voilà, tout est synchronisé. Aucun souci avec ça. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera comme moi envie de jouer avec euh, des boîtes à rythme Korg et les jamats et évidemment avec le 5 qui va bien au milieu. Merci.